bienvenidos a un nuevo segmento de Tu cara no me suena. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Voy yo primero. de no verte nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. Ah, es sobre el tiempo como a mí. A Él arde la sangre como a mí. Con Él me encuentro nueva, tan mujer y tan dispuesta, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta que no tengo más paciencia que inventar. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. No pidas que me vuelva a equivocar, yo estoy cantando cualquier cosa, chicos. decirles. Valeria me contrató para viajar con ella haciendo este momento de su pasado. Eh, tenía miedo, pero bueno, el Physic Tour Roll me da, es el parecido increíble. Pero quiero decir que si te sorprendí yo, hay gente que te va a sorprender aún mucho más. Espero que estén preparados para lo que se viene con ustedes. Axel Fuerte el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo han dejado alto el micrófono, ¿eh? estaba a la altura de perla. ¡Va! Dale, dale. Ahí va. Y, y very long de intro. Eh. <laughs> De, de, de Leder. Y darle play a la letra, ¿no? She's got a smile that it seems to me remind me of childhood memories where everything was a fresh, a bright blue sky. Now then, when I see her face, she took me away to special place. I need her too long and probably. show eh, por Argentina, decidió volver para dar una exclusiva aquí en Mejor de Mañana. Fuerte el aplauso del otro lado, damas y caballeros, para Justin. Good morning, everyone. Hi, Argentina. Hi, Mendoza. This is for you. No, no, this song is not mine. This is Guns N' Roses. I'm going to sing Baby, Baby, Baby. know you love me. I know you care. You shout when And I just can't believe we ain't together And I wanna play it cool But I'm losing you About you anything About you any rain, And I'm in pieces Baby fix me And you shake me till you wake me from this bad dream I'm going down, down, down, down And I just can't believe my first love won't be around do